Йоо йоо йоо юу яцгаан. За тэгээ тийм ээ. Enable хожигдно. Ойлгомжтой. Энэ бол дүрэн бол маш амархан бичлэг үзэн enable тэгээ GG тэгээ яг оо. Мэдээж өнөөдөр бол 5 дахь өдөр. Би ер нь бол 5 дахаас бүтээсэн ер нь хоорондын хажуугаар бичлэг оруулах завтай. Тэгээ завтай ч гэж ер нь боломжтой байдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За тэгэл намайг ингээл нэг 3 3 хоног бичлэг хийх болсон чинь тэгэл бичлэг хийгээл тэллээ. Comment хэсгээр ер нь дандаа бичлэг хийх гэсэн хүмүүс байгаа. Ээж ч өнөөдөр бичлэг хийгээ боллоо. Йоу. Тэгээд удахгүй Minecraft оруулнаа. Та бүхэн Minecraft талаар санаа зов хэрэггүй. Тэгээд аа би энэ цувралуудыг цуврал маягаар явуулна гэж хэлсэн байгаа. Тийм учраас би энэ цувралаас яг хэлсэндээ хүрэхээр шийдсэн болохоор өнөөдөр 2 дахь дугаар хийж байна. За тэгээ өнөр үзлээ. бас зогсож бичлэг хийх юм уу гэж бодлоо. Одоо сүүлийн үед хүмүүс зогсож бичлэг хийдэг болчиход байгаа юм байна. Тэгээ ер нь ягаад ч юм дээд. Гэтэ яг миний компьютерийн яг ингээд ширээн ширээ ингээд юм гоо дээр өндөр байсан бол би ингээд ер нь дандаа зогсож байгаа бичлэг хий чинь. Тэгээ ер нь суух би муу. Аа. Can you tell me your name? Okay. Are we there yet? No. Are we there yet? No. Are we there yet? No. No. Nice. Ah. Uwe, weniger gut. Oh, fuck. I can't believe you've done this. <laughs> Үгүй ээ. На би юу л үдчихсэн юм байна. Ий. Да, за энэ дээр идэж магадгүй. Яа, русский. Русский нам хоёр машин нэрүүлж юм байна үгүй. Oh my god, Naruto. Ain't no like a good би яагаад ч юм би заяа ийм бичлэгийг заяа би өмнө залаа үзчихсэн. Энэ ер нь бүх ингээл одоо нөгөө тийм бичлэгүүд дотор ингээ орцсон байдаг шүү дээ. Би тэгээд ёо би ерөөсөө нэг ингээд эндээс хандгүй маа ёо. Энийг үзэх болохоор бол яар та. Яа. <laughs> <laughs> би бас ханиад хүрсэн байгаа болохоор э, та бүхэн э, одоо жоохон хол үзээрэй. Тэгэхгүй бол тэгээд ханиад та талдаад тэгээд та бүхэн ханиад хүрч магадгүй. Тэмүүч бас та энэ одоо уц муцнаас нэг гэж мэддэг юм те нэг хол үзээрэй. Энэ мороо Яагаад ч юм бэ? Мау, мау. Мяу. Үсэр. Нааний бол үдцсэн юм байна. Нэг энэ дөр бол энийхгүй. Тийм жохоотой. Байтгал. Big Jazz яг та бүхний энийхгүй байгаа зүйл дээр инээж магадгүй тийм хүн болгон өөр тийм учраас одоо нэг би энийг үдцсэн юм байна. Аа. Окей. Манай мим. Тачи вай! Acelere! Range Rover şarj tutuyor. Aynen bana ya para diyor. Párate, párate. Pizza you are too. Oh my god. Oh, Not a Yo, ice water bucket. Timmy. Uh, I'm just dead. Brushy, brushy, brushy, brushy, brushy, brushy, brushy, brushy, brushy, brushy. <gasps> No, brushy. <laughs> Пирочки Үгүй. Нөгөө дахиа юу? Аа тэгээд нэг зүйл хэлэхэд манай суваг 500 мянган үзэгч яг одоо яг нийт үзэгчүүд 500 мянга болох айгу тун ойрхон байгаа. Одоо 480 80 мянга баг орж байгаа бах. Тэгээд аа тэгээд тийм учраас 500 мянган үзэгч авсны ер нь бол баг хагас сая гэсэн үү те. Хагас сая үзэгчийн ямар нэг спешиал видео хийж магадгүй. Тэгээд би юу ч гэсэн удахгүй community дээр пост э, хийх болно. Тэгээд пол ер нь бол хийчин. Тэгээд ер нь бол бүх төрлүүдийг оруулахыг хичээх болно. Тэгээд та бүхэн ер нь бол яг боломжтой гэсэн э, тэгээд юмнуудыг сонгоод явчаарай. За тэгээд тийм учраас subscribe Thank <laughs> you. is enough to get me to the boiling point. Яа, тань нөгөө нь мэднэ шүү дээ, тэ. Нөгөө Дональд Трампын нөгөө яг амьсгалцсан хэсгүүдэн бас ингэ хаталцсан яа. Тэр мөр л ама татаж сайн нөгөө басаа динэттэй. Ваа. Okay, just slow the down. I can't understand you. Yeah, yeah! I have the power of God! come. sit. Speak. Good boy. Oh. Good evening. I'm Ken Bastida. Dana is off tonight. He was murdered and then set on fire while celebrating his birthday. After the break. We're going to interview Eric Weihenmayer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me. He's blind. So we'll hear about that coming okay, up. Okay. As we head to the break, a look at the 6 o'clock. You guys say Colorado. You child. Yeah. Get a life. <laughs> Mission completed. Get alive! <laughs> 아니, 미키 웬 이게 나왔네. Merde. Yeah. Woo. المدوح تاريخ وفنسة آه ينجي Stop leaving your banana in my face. I don't even want it. Just kidding, I got it. Bloop. Би нэг Джон Сина гарч ирнэ гэж бодоагүй хоо. Зөвөө нөө нэг э, нэг юм шүтэнтэй аппараттай нэг хүн гарч ирдэг тий, тий. Зөвөр тэрийг гэж бодсоохгүй сахаа үзтээ. Йоо яач вэ? Джон Сина so wimpy. Come on, give it all you got. Go! I'm not Bing, bing. То есть анимагашник наверняка. Ээ. Угаасаа ингэ штэ яаж үз яг гэлэхгүй штэ. Яа юу вэ? Оо рэбит дэжтэй нацтай юу? Ее, сайтай фанда. Заебал меня советский автопром! Yeah, baby! You can Одоо Rolls game-ийн багсгүй штэ. I feel my favourite. Look how calm she is as well. Thanks Obama. За за тэгээд энэ бичлэг үзэн баярлалаа үзэгчдээ дараагийн бичлэгээр Minecraft-аар хүлээж авах ухтах байх. Тэгээд peace